Campus I'm moving to all of my jam, local facilities in Cal, Queens, Cal, Lord, Buckarati,

сверхиндивиды. Happiness. sajt le mani mousan pipot. Ni moun anotat le natsi men men de pay sa pishkwa.

time.